Eu sei o que você quer, mas eu não vou ceder Nem o seu chaminho vai me convencer Pode até tentar mas não vai conseguir Esse seu joguinho eu não vou cair Chegando trapia, arrogantezinho Achar que me afeta, mas meu bem deixar Eu te dizer Drop Eu não me importo já deu pra perceber Eu não me importo um moleque arrogante Eu não me importo Já deu pra perceber Você resolveu que vai vazar da festa Pra mim, me proteger, jamais olha que gay desonesta Eu nem percebido, tava que tava ocupada Toda desatenta, sai dissimulada Olha nos olhos e diz que não dói O quanto eu sou foda, claro te corrói Seu círculo me venera, todos seus amigos, eu sou seu herói Difícil não ver, perfeito em você Faz toda essa cena quando tu pode simplesmente vazar ha! Tô vazando, drop arrogantezinho Achar que me afeta, mas... É tenta pedir pra voltar A porta já fechou, tu não vai entrar O show acabou, eu vou pra pista Até o amanhecer, quer pagar pra ver? Eu não me importo